हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है तो कैल्क ओपन करते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं लिब्रा कैल्क में एक छोटा सा डेटा मैंने ले रखा है जिसमें स्टूडेंट का नेम है सब्जेक्ट वन टू और थ्री के मार्क्स दिए गए हैं अब देखिए ना इसमें सबसे कम मार्क्स किसका है यहाँ पर देखिए गणेश का है दस नंबर पाए हैं और उससे ज़्यादा जो है राजू का है ग्यारह पाए हैं ठीक है ये भी लोवेस्ट है लेकिन यहाँ सबसे लोवेस्ट इनका है तो इसको एक अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप अच्छे से देख भी पाइएगा इसको ये देखिए इनका दस नंबर पर है देख रहे हैं तो अब समझ समझना ये है कि अगर यहाँ पर हमको शॉर्टकट की के थ्रू कमेंट लगाना है कि ये फेल है इस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है या मिनिमम मार्क्स है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की दबानी होगी तो आपको सबसे पहले प्रेस करना है कंट्रोल फिर अल्ट और देन प्रेस कीजिए सी जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कमेंट आ जाएगा और यहाँ पर लिख दीजिए you marks in subject one बस इतना ही आप लिख दीजिए काम हो गया सब्जेक्ट वन ही है ये तो आप जैसे ही यहां पर आप जाएंगे तो आपको ये कमेंट दिखाई पड़ेगा यू हैव मिनिमम मार्क्स यहां पे लेके जाइए कर्सर को तो you have minimum marks in subject 1 इस तरह से आप कमेंट लगा सकते हैं ये बहुत इजी है आई होप ये बात समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग